Corina ydw i, dwi'n dod o Iwerddon yn rediol a dwi wedi dysgu siarad Cymraeg. Es i, uh, es i tresaith a, a Bethesda uh, llynedd efo Cymdeithas o'r Iaith. Ges i lot o chwyl a uh, ges i cyfle i siarad Cymraeg um, trwy'r benwythnos. Um, so dal dawch i hau i tresaith neu i tresaith yn mis Chwefror neu yn y feni yn mis Ebrach.